A mí me parece que quizá el patrimonio, el patrimonio más interesante de, lo que estamos viviendo en Cataluña es de que la iniciativa política no viene de las vanguardias eh, que normalmente los procesos históricos han representado, o han iniciado movimientos de ese tipo, sino que toda la fuerza, toda la potencia viene de la calle. Viene de la calle de una manera muy curiosa, porque todo empezó después de, cuando el Tribunal Constitucional recortó, aniquiló, lo que sea, el estatuto. Nos encontramos un millón de personas en la calle mirándonos a la cara, a los ojos, y preguntándonos a partir de aquel momento de qué servía todo. ¿no? Nos miramos a los ojos y me parece que aquel día empezó una cosa muy rara y es que la iniciativa se gestó en la calle. Tuvimos la suerte de saber organizar, cosa que en ese país no es en absoluto raro, grandes eh, organizaciones, algunas eh, ya existían como Omnium, otras se crearon, como la Asamblea Nacional Catalana, y a partir de ahí se puede decir que el gran protagonismo, yo diría que, no diré el único, pero sí el gran protagonismo de todo el proceso, está en la gente, en la calle. Esto yo creo que lo hace bastante único como proceso y es un aprendizaje bastante difícil donde el papel de, la ANC, de la Asamblea Nacional, de gente que venía del asociacionismo, del activismo, han tenido un papel importante. Estoy pensando en Muriel Casals, en uh, ah, Carmen en otra gente que desde su situación de sociedad civil han sabido ponerse al frente y al mismo tiempo han tenido la capacidad de entender que a pesar de todo la clase política tenía que jugar un papel muy importante. Y eso ha hecho que confluyese tanto la calle con las organizaciones cívicas, políticas que ya estaban funcionando. Hay un momento importante que es cuando eh, el secretario general o el presidente de Convergencia, que es el presidente más, entiende que se ha de poner también él y la Generalitat eh, a favor de esa gran corriente, y bueno, y en estas estamos, y hoy estamos aquí con una mayoría absoluta en el Parlamento de independentistas y un gobierno independentista muy, muy determinado en sus opciones. Por lo tanto, mm, con todos los problemas que, que tiene ah, que un Estado esté a la contra permanentemente, es la vez que como país tenemos los utensilios más fuertes que nunca hemos tenido. O sea, este país nunca ha luchado por su identidad y por su liberación nacional con un parlamento independentista y un gobierno y una calle movilizada. Un momento curioso y no sé si se ha de aprender. Yo me gustaría, como siempre, <laughs> tener más tiempo para aprender yo, ¿no? Pero pero en todo caso yo creo que este, este, este, es el gran patrimonio de este movimiento y que lo hace excepcional y que por eso es tan fuerte. Que a pesar de los embates hay esta especie de fuelle que consiste en la voluntad aunada de dos millones de personas que aguantan, aguantan y van avanzando. En el proceso hay momentos de, gran euforia y después de decaimiento, porque los tiempos políticos y los tiempos sociales son distintos y eso provoca desajustes importantes. grandes entusiasmos, grandes decepciones. Pero como que aquí somos monserratinos, que Montserrat quiere decir la montaña de la sierra, debe querer decir que nuestro proceso también tiene forma de sierra y vamos subiendo y bajando, <laughs> subiendo y bajando. Pero para animarse uno puede observar que las puntas de la sierra cada vez son más altas. Y eso, con todo lo que se ha pasado y con todo el aparato del Estado en contra, no deja de ser un síntoma magnífico de futuro. Eh, yo creo que el cambio de mentalidad que se produjo aquí en Cataluña fue mm, ese, fue el de dejar de, mirar qué pasaba afuera y empezar a mirar qué es lo que pasaba adentro. Hay, bueno, a ver, hay múltiples explicaciones, o sea, han pasado, ah, bueno, han pasado durante estos años han pasado muchas cosas. El movimiento de consultas populares aquí en Cataluña fue muy importante y después de este movimiento de consultas hubo como un parón y después de este nació la Asamblea Nacional Catalana y la Asamblea Nacional Catalana lo que se dio cuenta fue que era la sociedad civil la que tenía que eh, tirar para adelante, era la sociedad civil la que tenía que llevar la iniciativa y que si la sociedad civil se unía serían los políticos los que al final también eh, terminarían unidos y tirando para adelante el proceso. Nosotros en 2012, si os acordáis, hicimos una gran manifestación y en 2013 hicimos lo que se vino a denominar la Vía Catalana. La vía catalana eh, quería ser un camino, un camino que recorría 400 kilómetros de, norte a sur eh, del Principado de Cataluña eh, y estos 400 kilómetros eran un camino, la vía era un camino, pero también era el camino. Cuando hablábamos de vía catalana, de lo que se denominaba Catalan Way, queríamos decir la manera catalana de llegar a la independencia y por tanto es la que nos sirve a nosotros, la que sirve a Cataluña. Y el concepto, la idea es que eh, cada pueblo, cada país tiene que encontrar su vía, tiene que encontrar su camino. Eh, no existe una receta mágica. Aquí encontramos que la sociedad civil eh, unida, que a través de, la unidad de acción, que a través de que mm, cada pueblo ah, generase su asamblea local y que llegase a mm, bueno, al mayor número de conciudadanos era una buena vía, era una vía que aquí en Cataluña nos servía. Entonces, cada, entendemos que cada país, que cada pueblo tiene que encontrar aquella vía que le sea más útil, que le sirva más. Em, cosas que nos han servido pues, eh, a la hora tanto de realizar las movilizaciones masivas, movilizaciones que hemos intentado que fueran siempre muy inclusivas, que, tuvieran este punto festivo a la par que reivindicativo. Em, pues yo creo que hay como tres, elementos clave. Eh, el primero es la organización, es necesaria una cierta eh, organización, las cosas no salen porque sí. El segundo, aunque parezca contradictorio, es la improvisación, tienes que tener capacidad de ser flexible, tienes que tener esa capacidad de adaptarte al momento. Y el tercero sobre todo es la confianza, confiar en las personas. Cuando hablamos de la sociedad civil organizada estamos hablando de la gente, de las personas. Cuando tú hablas con alguien de tú a tú, cuando hablas claramente, sin tapujos, siendo sincero, generas confianza y esa confianza en las personas que se produce eh, desde los pueblos, en las asambleas, se produce también cuando hablas con gente de partidos políticos, porque recordemos, son personas, eh, cuando generas estos vínculos de confianza es cuando eres capaz de crear, es cuando eres capaz de avanzar, es cuando eres capaz de, dialogar, de razonar, de tejer complicidades y de avanzar ah, hacia este objetivo común, eh, viendo mm, por eso tenemos esa ilusión que es posible y que es un objetivo común cuya prioridad o una de cuyas prioridades es, eh, sobre todo, conseguir un Estado que sea mejor para las personas. Por eso hablamos de radicalidad democrática y hablamos de justicia social, porque creemos que eh, hemos sido las personas las que hemos empezado em, este movimiento, no nos cansaremos, no nos pararemos y cada pueblo puede eh, conseguir, si su objetivo es la independencia, puede conseguir eh, eh, tener un Estado propio, puede conseguir el reconocimiento internacional primero, primordialmente, a través de que las personas, la comunidad que forma parte, las personas que forman parte de esta comunidad, que lo quieran, que tengan la voluntad de convertirse en un Estado. la clave ha sido la activación popular y la movilización eh, social en un ciclo de crisis, de una crisis muy múltiple también, no solo política, no solo socioeconómica, no solo institucional, no solo de fin de régimen, pero que la clave la tiene eh, la gente y que la auténtica garantía o que la única estructura de Estado de la que disponemos realmente es, la gente y su compromiso, que esto es un camino que es, eh, que es largo y que vendrán eh, muchas, muchas curvas, pero que la experiencia de estos últimos, yo creo que seis años, ¿no? Eh, larvados en muchos años anteriores de, esperanzas eh, frustradas, pues abre una vía singular en el sur de Europa y en medio de esa crisis eh, brutal en la Unión Europea, pero donde el factor diferencial ha sido precisamente eso, que se han llenado las calles, que se han hecho 555 consultas y que ha sido el compromiso y la determinación y el coraje de la gente la que nos ha puesto en este escenario, en este partido, vamos a decirlo así, que estamos eh, jugando en un terreno hostil con muchísimas eh, dificultades, las que hemos tenido y las que, las que vendrán, pero sabiendo que eso, que ya llegaremos, si nos preguntáis cómo y cuándo todavía está eh, por vislumbrar y por y por, y por, y por aclarar, pero que la clave ha sido eso, una movilización eh, social sin precedentes, sin precedentes en medio de la mayor crisis democrática que vive ese régimen llamado llamado transición y que un país se hace entre todas y entre todos y sin exclusiones y que hace falta todavía mucha gente más. Hoy estamos, pues nos quedamos a 80.000 votos de, ganar en las, en las del 27 de septiembre y a la próxima eh, más y mejor. Esto es una maratón por etapas y también eh, una conciencia de pluralidad y de complejidad. Este proceso es cualquier cosa menos, menos sencillo y binario. En, el reclamo del soberanismo, de la independencia, hay multiplicidad de, sensibilidades sociales, económicas eh, y políticas, pero esa, esa pluralidad y esa complejidad es la que le da una fuerza que esperemos que sea irreversible al, proceso. Y la otra también que es una elección eh, conjunta y que puede ser un espejo combinado vasco-catalán es el inmovilismo del no, del Estado y el inmovilismo del búnker eh, y la experiencia catalana es esa, que contra aquella eh, lo que fue una consigna de régimen durante 30 años en el conflicto vasco, que era que en ausencia de violencias políticas en plural eh, todo proyecto político era materializable, se ha revelado como una auténtica falsedad y una auténtica mentira y por tanto seguramente la vía vasco-catalana en, en, parámetros diferentes es la de la unilateralidad y la de buscar el eh, propio camino sin esperar eh, a Godot, es decir, sin esperar que en Madrid haya David Cameron o que el Estado español repentinamente eh, se convierta en la cultura parlamentaria británica, vamos a decirlo así. Por lo tanto, mm, tenemos eso en común también, ¿no? Un mismo Estado que hunde sus raíces en, Torquemada y que muy difícilmente va a reconocer el derecho a decidir eh, del pueblo catalán o del pueblo vasco, porque eso es tanto eh, eh, como reconocer la posibilidad de independencia y eso es tanto como... Mm, como reconocer que la unidad de España deja de ser un principio sagrado y retroinquisidor ¿no? Eh, en, el siglo, en el siglo XXI. Por tanto, también trabajamos sobre la incerteza, pero entre el inmovilismo y la incerteza escogemos trabajar sobre la incertidumbre, porque lo otro es que no pase nunca nada, y nada cambia nunca si nada cambia nunca, vamos a decirlo así.